Смотри, какие барышни! Раз, два, три. Хоп. Ой, и музыка, боже мой. Что-то такое аутентичное. Оставляем сердце ножки вперед. Перед финишем, перед финишем группируемся. Водитель двумя руками за... Макшетевская отметка номер два. Макшете – это горный инженер, который ведет учет объем полезного ископаемого. Также он проводит здесь геодезические работы